Witajcie. Kolejny vlog, kolejna odpytajka codzienna. Będą oczywiście zdania po polsku, potem po niemiecku z luką do uzupełnienia. Moje propozycje, jakie tam mogło być. Ptaszek ładny. E, potem cztery wersje i właściwa, ostateczna wersja, właściwa wersja. Wyjaśnimy sobie, jak to ma wyglądać. Dobra. Tuda za ptak, wiecie? Znacie to? jestem na jego rewirze. To się źle skończy, oczywiście dla mnie. Pierwsze zdanie. To jest taki mini, mini dialog trochę, w sensie e, jestem źle ubrany, a druga osoba mnie uspokaja, mówi to nic nie szkodzi. Ok? Pierwsze zdanie. Ich bin nicht richtig angekleidet ich bin nicht richtig angekleidet, ale, ale nie o to pytam. Pytam o zdanie, to nic nie szkodzi. E, I teraz wersja niemiecka e, brzmiałaby tak. Das, puste miejsce, nix. Albo nichts. Pamiętajcie, że nichts i nix oznaczające nic to jest to samo znaczenie. Mi to puka cały czas nad, <laughs> nade mną. I co to będzie? Pierwsza propozycja tut, druga szadet. trzecia szejdet. i czwarta macht. Która z wersji jest prawidłowa? Das macht, po prostu. Das macht nichts. Nic nie szkodzi. Nie? To nic nie robi. Tyle. E, dziękuję za obejrzenie. Coś tu się spada z tych drzew wszystko. Ja to nagrywam na żywo, słuchajcie. Ja, to jest taki live trochę. E, nie chcę, znaczy już tłumaczyłem w pierwszym moim filmie z tej serii, że trochę nie mam czasu na montaż i to mi umożliwia, że tak powiem, szybkie e, publikowanie i gęste, częste. Nie? No, widzę, że światło mi się coś spadło. Do następnego razu. Subskrybujcie kanał, będziecie być na bieżąco. Zapraszam do lekcji ze mną, wszystko w opisie filmu. Trzymajcie się cieplutko, cześć.